putih uh, dia punya tempat di Batu 4 Jalan Kapal CAM ah uh, dia nama nama dia CAM kalau boleh cari CAM apa di cycle apa lah nama dia eh korang carilah ada uh, ah, nanti sampai sampai dah sampai dah CAM Consistent Active Mobile yeah. Itu nama dia Tapi sekarang dia dekat mana lah Yeah Kereta tak nampak lah Kereta tak ada Salah tempat lah Yeah. Salah tempat lah Dia sama dia punya company Tapi dia punya depan lagi ya. salah tempat Kita pergi tempat dia Salah tempat lah Yeah. Okey, akhirnya kita sampai ini dia. Kita sampai dekat Senduk Group. Ah. Nama dia Senduk Group. Ah tu. CM. Alright. Aduh kaki sakit ah. Kita sampai dekat CM Consistent Active Mobile nama dia.